Welcome to the vlog. Oh my god, we're like so fancy. Yeah, where are we? We're in Singapore. अनि यति राति कति दुःख गरेर थियो जसले भ्लग पनि गरेछ पछि समयमा आउँछ होला बट आज चाहिँ हामीहरू सुरुमै सिङ्गापुर आउनु साथै what going to do first is obviously we're to eat. We're going to shoot a food vlog, also a day vlog, okay? Yeah. We'll take you around Singapore, must visit places. And right now we're at Kampong Glam, Bane area. अनि And अब we are हामीहरू MRT. ट्राभल गर्दै खाँदै तपाईँहरूलाई take through the day so let's go guys And of course we have opposite बाटो भयो the अपोजिट boys. बाटो भइरहेको Look, you. something better. Map I try to fix things that weren't broken. Misunderstandings and words unspoken. हामी चाहिँ ताइवा इटिङ हाउसमा आएछ यहाँ चाहिँ किनभने इट्स रियली फेमस रे One Michelin star rated restaurant हो एन्ड क्वाइट फेमस अहिले चाहिँ रमदान भएर आई थिङ्क खाली खाली छ बट विल बी गुड पाउने चाहिँ के हो हो यहाँ? लाइन रहेछ सो यहाँ चाहिँ फेमस इज पर्क नुडल्सहरू रे ए एकछिन बाक चोर्मी भन्ने रहेछ ट्वेन्टी सिक्सटिनदेखि ट्वेन्टी ट्वेन्टी टूसम्म पाएको द स्टार go. Keep you only Tajana danger dekh raha hai. What's one meal noodle. of the day, first night of the day. Number one noodle in the world, I think. In the world. In the world, pork yeah, noodles. Fresh one. Honestly, I don't know. It's such a different dish, I'm realizing. Oh? 빨리 가세요. 모찌를 가야 돼요? 몰라. It's a interesting flavour भन्नै सकेन लाइक मिठो हो कि नमिठो हो कि हाँ। गुल्ली हो कि यो त फिस बल भयो मिठो लाग्यो तर मलाई है different taste I mean it is good त्यो यो त खान सक्दैन भन्ने टेस्ट चाहिँ छैन main is all pork but I'm gonna try the unexpected टेस्टहरू भेटाइदिनु कि अब मैले फिस बल भेटाएँ होला कुनै कुनै मासु चाहिँ क्या मिठो रहेछ कुनै कुनै चाहिँ फेरि लाग्यो भलै टाइप भयो बल्ल आफ्नो टेस्ट भेटा जस्तो लाग्यो यार यो सुप चाहिँ लाइक त्यो सिङ्गापुरमा अति पपुलर सुप हो क्या यो सबै डिसमा आई थिङ्क तिनीहरूले यही सुप युज गर्छ त्यो बाख्रुटे भने हामीले खान्छ होला त त्यसमा यही हुन्छ अनि यो पर्क बल चाहिँ लाइक मिठो लाग्यो मलाई किन जस्तो लाग्यो मिठो लाइक रिच रिच फ्लेभर छ सिम्पल यो पर्क चाहिँ मेरो फेभरेट भएर यो दुइटामा चाहिँ अँ खाँदाखेरि चाहिँ एकछिन कस्तो कस्तो लाग्दो रहेछ त्यसपछि लाइक ओ वा टेस्ट क्या तिमीलाई के भयो अरे मलाई त्यसको झोल एकदम मिठो लाग्यो मिठो लाग्यो अब चाहिँ मलाई सुप चाहिँ अति नै बम तर अब अरू फुडहरू जस्तो हामी रेट चाहिँ गर्दैनौँ because we don't have the taste palate to rated or the knowledge or comparison to rated तर ओभरअल एक्सपिरियन्स चाहिँ मलाई चाहिँ मजा आयो लाइक डिफ्रेन्ट भयो तर मजा आयो तिमीहरूलाई कस्तो गुड इट अगेन फेरि आएर चाहिँ खान्थेँ म त चट्ट्या कुरा कस्तो त के छ भन्नु सक्दैन झोल चाहिँ अति मिठो लाग्यो आएको भानु मान राम्रो लाग्यो एकदम लाइट खालके थियो तर अब धेरै मासु भएर I don't eat so much मासु न सो मैले फिस बल र त्यो नुडल मात्रै खाँदाखेरि was nice soup is good ऊ on to the next one के छ तपाईँलाई सो त्यही एकछिन बानले रिसर्च गरेर चाहिँ उसलाई दिलाइदिनु हो जसको फर्स्ट ट्रिप कस्तो भयो लाइक एकदमै सर्टमा भ्लग त पुरा आउँछ तर एकदम सर्टमा कस्तो भएर भाइब भाइब ठिकै छ अलिकति चिल भन्दा पनि चिल चाहिँ छैन गरम छ <laughs> पसिना बगेको थाहै हुँदैन लाइक इन्फ्रास्ट्रक इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज चाहिँ बवाल छ अहिलेसम्म अब भाइब यस्तो पनि भएको छैन क्या ट्राई एरियामा नै छ नि त हामी अलिकति थियो जमजम रेस्टुरेन्ट भन्ने त्यहाँ चाहिँ एकदम फेमस बिरयानी पाउँछ अरे अनि जहाँ पनि खोज्दाखेरि त्यो जमजम चाहिँ इज देयर के so must try so let's try so I think यहाँनिर चाहिँ like it's all about Indian cuisine टाइपको के अरे भने फेमस अरे डियरको मासु रहेछ खान्छ थाहा छु तर कस्तो अलिक गनाउँछ अलिक त्यो ट्राई गर भनेको चाहिँ मुर्ताबाग भनेको छ नि एउटा बिरयानी मुर्ताबाग चाहिँ अलिक वान लाइक बोका टाइप्स गर्न क्या बोका भन्दा नेक्स्ट लेभल अफ मटन मुर्तामा चिकन बिरयानी चिकन बिरयानी यो त अति भयो हामी एक्सपेक्टै गरिँदैन एक मिनट नै लागेन होला तर गयो लिएर फोन मात्र खोलेको कोकको भ्याल्यु नै बढ्छ क्या गरम ठाउँमा खाँदाखेरि डबलै हुन्छ क्या हो कि कति भोक लाग्यो क्यामरालाई नि अलिकति वेट गर्नु थाल्नु अरे भन न कस्तो छ I mean, it is Not bad. I think biryani हुने नै यस्तो हो क्या every time we go to an authentic place नेपालको जस्तो हुने नै biryani I'm not a big fan of mutton, but I'm gonna try it. Mm. I am. Me too, dear नखाएर चाहिँ राम्रै गरे यत्रो डियर आएको भयो के गर्दा कुकुर पनि देखेको बाटोमा right done with this place कस्तो लाग्यो भानु मलाई बिरयानी चाहिँ मिठो लाग्यो तर अब चाहिँ कस्तो कस्तो भयो भने बिरयानी खाँदा खाँदा चाहिँ थाहा पायो कि बिरयानीको एक्चुअल टेस्ट भेरी त्यो राइस मात्रै अन्त फेरि अलिअलि ग्रेभीवाला रहेछ यो मुर्थाबाग चाहिँ मटन भएर मलाई आई डिन्ट लाइक तर त्यो बाहिरको वाज भेरी नाइस है like naan naan omelette type kathi roll type हो या तिमीहरूलाई कस्तो आयो oh, अब चाहिँ वे आर गोइङ अब हामी यहाँबाट हामी काम्पोङ ग्लाममा नै थियो सो अब यहाँबाट हामी एमआरटी लिएर we going to Marina Bay side त्यहाँनिर चाहिँ अब बाखुटे पाउँछ होइन होइन ब्याङ्ककमा चाहिँ म हुँदाखेरि एउटा स्टल खोलेको थिएँ मेरो युनिभर्सिटीको तल अनि जहिले खाएर हुन्थ्यो अब त्यो ब्याङ्कक टेस्ट भन्ने लाग्यो के हो भन्नु हिँडेको हिँडेकै खाएको खाएकै हिँड्दै खाँदै पचाउँदै सरलाई ठ्याक्कै बुझेको मैले हेर्दा मैले धेरै टाउको यस्तो भइसकेको आयुषले नयाँ ढाका टोपी लाभै झर्थ्यो आयुषको नयाँ जोक है अमेरिकन जोक रहेछ सबै हामीले त कहिले सुनेको थिएन नेपालीको टोपी झर्ने बिल्डिङ छ टोपी झर्छ हजुर त्यस्तो फिल भयो मलाई चाहिँ लाइक हो कि लाइक रिलेट गर्नु सक्ने जस्तो लाग्यो किनकि हेर्दा नसकिरहेको क्या बिल यस्तोले ल अब ट्रेन चढेर हामी जाँदैछौँ based on true story old old वाचर्सहरू सबै कमेन्ट गरिदिनु सुन्नु भएको छ कि छैन यो <laughs> feet tall. Oh, wow. आमा हिरो आयुषले यस्तो नेपाली बोलिदिन्छ यस्तो नेपाली बोलिदिन्छ होइन ऊ युएसबाट आएको थाहा पनि हुँदैन नेपालमा याद गरेर चाहिँ बिल्डिङहरू यसो घाँसपातले खायो भने कस्तो लाइक रुखले नै खाइदा जस्तो बिल्डिङ यो त रुख अनि प्लान्टहरू हार्मोनीमा वर्क झन् हार्मोनी भन्नु नेपाली शब्द भनिदिएको आइजले फेरि हार्मोनीको मेल मिलाप गरेर बस्छ भने आइजले यस्तै शब्दहरू भनिदिन्छ बन्ड बन्ड हो कस्तो चिल आनन्दको यार बल्ल सिङ्गापुर पुगे जस्तो भयो यस्तो हावा बलिराख्नु पऱ्यो कि घाँटी पछाडि दुखे दुखे जस्तो यार धेरै माथि हेरौँ यतिकै हुँदो रहेछ यस्तो रहेछ विदेश हेर तिम्रो आई हेभ नो आइडिया के भयो अब एउटा टिक गर्ने दिएको थियो अनि त्यसपछि त्यसको फोटो दिएको थियो साइडमा पाकुटे भने यस भन्यो अनि त्यसपछि के भन्यो सुप भन्यो फिस भन्यो वान वान लेख्यो स्मल लेख्यो बाकुटे चाहिँ के मलाई लाग्यो त्यो मासु चाहिँ फरक फरक टाइप छान्न मिल्ने होला हटपटमा हाल्छ नि त्यस्तै सो उसले चाहिँ रिप भन्यो अनि फ्याट कि लिन सोध्यो अनि फ्याटमा गरायो हामीले सो फ्याटी खाले अब अनि फिस होइन होला यसो हो टाइसनले नि ब्याङ्ककमा तिमी खाऊ अनि टेस्ट गर अनि त्यसपछि मगाउँछु नि त मिठो लाग्छ मलाई यही हो यही हो खाउँदा ल this is the taste guys this is the taste वायर मिठो लायो हो सादा देख्छ सुप हैन तर यति लाइक के के फ्लेभर छ क्या त्यहाँभित्र भात खाउनु हो पोर्क त यस्तो नरम मिठो रहेछ यहाँ सुप चाहिँ फ्रीमा रिफिल गरिदिँदो रहेछ एकदम राम्रो लाग्यो right guys just got done with the food अति नै दामी भयो अति नै दामी यो चाहिँ अब आई डोन्ट नो कस्तो हुन्थ्यो तर रेट गर्नु पऱ्यो भने म टेन अन नै रेट गर्थेँ लाग्यो त्यस्तो मिठो दामी लाग्यो मलाई चाहिँ भन्दा मिठो कि त्यस्तै त्यस्तै मलाई एक्ज्याक्टली यादै छैन तर आज मलाई झन् मिठो लाग्यो जस्तो फिल भयो क्या किनभने सबैजनाले इन्जोय पनि गरिरह्यो अनि लाइक अति एक्सप्रेसिभ छ नि त हाम्रो बोल्ने पारा पनि थाई साथीहरूसँग खाँदा त ओ इट्स गुड मात्रै भन्छ नि त के के भन्दैछ अनि लाइक हो जसले के हेरे भर्खर डु के भयो अरे खै यो डु नट पनि यतिकै दिँदो रहेछ होइन नमगाइकनै नमगाइकन बिलमा आउँछ कि आउँछ यसमा डुबाएर खाँदाखेरि अब सोच्दाखेरि त डु नट र सुप लाइक कसरी खाने तर यो त ह्याप्पी भयो खाएर लाइक एकदम अन्डरडग टाइप खाना खाने थियो किनभने एकदम सिम्पल देख्ने तर खाएपछि त लाइक अथिङ एक्सप्रेसन नै अलि माइन्ड ब्लोन जस्तो टाइप खाना तर मैले चाहिँ उनीहरूलाई भनिरहेको थिएँ लाइक सिङ्गापुरमा बाख्रुटे चाहिँ खानुपर्छ केटा हो भनेर मैले हाइप गरेर मैले फेरि आजकल हाइप गर्नु डर लाग्छ किनभने बेजत हुन्छ नि त त्यस्तोलाई पनि राम्रो भन्छ भनेर भनिदिइहाल्छ बिकज हामी कति ठाउँ गएर हुन्छ बट अति नै दामी एक्सपिरियन्स थाक्यो पनि यहाँ दिनभरि हिँड्यो कति दस बाह्र हजार स्टेप भइसक्यो हाम्रो तर अब हामी फेरि हिँड्दै हिँड्दै ट्रेन स्टेसनतिर जान्छौँ अनि त्यहाँबाट फेरि हामी गार्डन्स बाई द बे हो सो हामीहरू त्यही मेरोलाइन पार्क अनि गार्डन्स बाई द बेतिर हामी जान्छौँ अनि के के गाइज लङ टु कस्तो राम्रो रेस्टुरेन्ट क्याफेजहरू like very pretty looking the whole area नै लुक्सो फेक के किनभने अगाडि चाहिँ त्यो थिएटरहरूमा हुन्छ नि अगाडि चाहिँ एउटा के हुन्छ नि पछाडि सबै कच्चा हुन्छ नि it is Welcome to the gardens by the bay. When we wake, hear the birds and see the sun. Alright so we figured out like we can use the cycle सो हामीहरू सबैजना लगइन गरेर रेजिस्ट्रेसन गर्दैछौँ सो अब सबैजनाको भएपछि साइकल लिएर घुम्नु जानु पायो धन्ना अलिकति भएन energy safe alright guys we going on a drive oh my god life change भयो future is बाइकको हामी यो हिँडेर कसरी जस्तो मैले त इम्पोसिबल हामी फिर्तै जान्थ्यो होला गर्ल पावर हामी त कहाँ टाढा पुगिसक्यो यार कहाँ त्यहाँ थियो कहाँ पुगिसक्यो अहिले हिँडेको भए त कहाँ हुन्थ्यो यार Alright guys, after a short photo video break, we've we're on our way to the Merlion now. We've seen it from afar, but we want to get closer. के भएर हो जस तिमीलाई टोपी We've been stopping too many times. बसेर खिचौँ खिचौँ लाग्छ है आयुषलाई यहाँ खतो लाग्छ नेहारीले त्यहाँ खतो लाग्छ मलाई त्यहाँ खतो लाग्छ टाइसनलाई त्यहाँ खतो लाग्छ टाइसन चाहिँ खिचेको खिचेकै हो यार हाम्रो इन्स्टाग्राम फोटोको बिहाइन्ड द सिन क्रेडिट अहिलेसिन घर घर दाइ एडिट पनि गरिदिनु भन्छ त <laughs> मिलाएर फोटो ओ पुग्यो पुग्यो अब चाहिँ I think it's the final stretch We're finally here, finally. We made it to Marina Bay, No, this is Merlion. Merlion Park. What a nice and touristic place. अँ लाइक यो अघिसम्म चाहिँ हामी त उता मात्रै घुमिरहेको थियो नि लाइक ओ कस्तो बेसिक खालके नै रहेछ जस्तो सोचिरहेको थियो actual uh, main tourist hub on the hill. It's, oh, it's so nice. And it's made it's for so tourists and much sakos, okay, organized. It was eh, like, cycle, cycle, cycle, but like it was the best decision. Cycle. I think the best decision after Bakute was to get the cycle. yeah. Huh? I think we'll just go back Bistare and then we have other, food vlog to shoot. So, and I think also plan of like. Yeah, and it's quite a long one. Oh my god. Go. Let's go guys. Still. Oh, Of course. Wow, get matcha. all right leaving the merlion and now we're a bit late on time because हामी जानु खोजेको ठाउँ चाहिँ के भन्छ सिक्स ओ क्लकमा बन्द हुन्छ and it's already five thirty so हामीहरू we're trying to go back and yeah, we're racing back केटाहरू कहाँ थाहा छैन भानु चाहिँ लाइक अलवेज फास्ट अगाडि छ सरी धोका भयो हामीलाई धोका धोकेबाज हो तिमी आधी घन्टा ट्रेन स्टेसनै पुग्ने होइन सबलाई ढाड साट पुगेर ओ माई गड कति बाइक छ यहाँ त कोही भन्ने मान्छे चाहेन क्या त्यो बोर्डले नै भनेको यस्तो देखाइदिन्छ यस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो खालको टाइपको खाना चाहिँ यति साह्रो मन पर्दैन बिकज कोकोनट ओइल भएको केही नै मन लाग्दैन मलाई थाई कुजिनहरू पनि त्यसैले खासै ठिक लाग्दैन मलाई चाहिँ कोकोनट खाँदाखेरि कस्तो कपालै खाए जस्तो लाग्छ क्या अँ मान्छे कपालमा लगाउँछ नि त त्यसले मन पर्दैन त उनीहरूलाई मिठो भएर कस्तो हो तपाईँले चाहिँ ठ्याक्कै त्यो स्मेल मेरो दिमागमै आयो हो पहिला ड्याडीले लाउनुहुन्थ्यो कि ठ्याक्कै सेमै छ मलाई चाहिँ मिठो लाग्यो कस्तो बाक्लो खालके अनि म जहिले पनि लाइक कोकोनट मलाई मन पर्दैन थाहा छ त्यही पनि एभ्री टाइम ट्राई चाहिँ म गरिदिन्छु क्या तर एभ्री सिङ्गल टाइम लाइक ठ्याक्कै त्यो आउँछ क्या अनि खानु सक्दैन and yes guys with this we come to the end of the video 24 12 यति घुम्यो आज यति घुम्यो यति घुम्यो तर बानु र मैले हामी त्यस्तै ट्रिप गर्छ कि लाइक वाइल्ड सबै भ्याइदिनु जस्तो लाग्छ अनि सकि पनि राख्छ नि त खासमा सक्नु पनि सक्छ नि त त्यो भएर खासै धेरै होइन अनि साइकलमा सात आठ किलोमिटर चलायो अनि ट्वेन्टी थाउजन्ड स्टेप्स भयो अनि अँ हिजो पनि सुत्या छैन हिजो पनि सुत्या छैन प्लेनमा अनि अस्ति बिहान मात्रै निस्क्यो हो ल ठिकै छ बट या खाना पनि के के खायो खायो but Singapore is yet to explore but next vlog Mate we're gonna be going to Malaysia via the cruise so we'll take you guys along yeah. so stay tuned for that next week guys next week we'll, we'll take you around Penang, Penang Malaysia okay alright and you'll be seeing these guys as well so make sure you guys like you share and subscribe to our channel Ani Arsa Maima Felipe Tola Bye